За. За, за сайн оо би. За сайн байцгаана. Одоо ингээд э, нэг влог нэг хийж ийн тэгээд за сайн байцгаана. тэр одоо ингээд яа ингээд яг нөгөө нэг горь амралтын дээр ирсэн байна. Одоо ингээд амралтын дээр ирсэн байгаа нэг. Тэгээ одоо явж нөгөө одоо байх байхтэй байшин говч царна. Сонсчихсан дууныхаа тийм. За бид нар амралтандаа өрөөд ирсэн. За одоо энэ ингээ нөгөө нэг байшин тэгээд одоо ингээ байшин дээр ингээ янз бүрийн те ингээ газара өмнө өнгөрсөн жил бид нар ирж ийсэн. Тэгээ энэ жил дахиад ирж байгаа. Яагаад гэвэл өнгөрсөн жил бид нарт амар таалагдсан. За амар гэдэг үг ялгсан. Өнгөрсөн жил бид нарт маш их таалагдж ирсэн. Загнаа одоо санахгүй агалтай өнгөрсөн жил хөлд орсон байхдаа л ирж ирсэн дээ бөөнөр ирж ирсэн. За тэгээд амарлан дээр ирсэн амар гоё юм байна. Амар гоё. Одоо би тэгэл одоо энэ чинь умтан тэгээд Сууган сая амар нартай байсан та. Тэгсэн ч одоо бороо орчлоо. Тэгснээр сая амар бороо орж ирсэн нь тэгээ буцаад хуужин хийн тэгээд цаасан буужаа тий. Цаасан буужаа хийн тэгээд Одоо яг дүүдүү пуужин гэдэг нь болохоор цаасан пуужин. А цаасан пуужин болохоор цаанаас нь хайрцаг дотор ингээд яг бүх юм нэгсэн байгаа. Хайж, скотч те энэ үрдэг юм, суур, гуурс байлээ, нэг цаас байлээ те ингээд яг бүх юмаа хийгээд тэд тэр цаасан скотч хөөргөн. Яг хөөргөл яаж ингээд хөрөх вэ гэхээр нэг ундааны сав эсвэл усны сав болоод тэр дотор бүндээч ингээд агаар байгаа. Тэр агаараа шавснаар тэр бууж одоо ингээд ингээд ниснэ гэсэн ниснэ гэсэн үг. Тэгээд Амар явж тий. За чи төрүүлчихээ. За чи төрүүлчихээ. Гуд ибэн. Замааныхан бүгдээрээ зэрэг цаалъя. Анхаар 1 2 3 би. Эхний болт очаараа шууд. Хуучин га хөргөлт нь бүгдээр таслаад нэг 3-аас 1 хүртэл тоолъё. 3 2 1 go! Оо нисэнгүү штэ. За. За бүгд тэ 1 2-ын 3 аяг бүгд тэ зэрэг тоолно шүү. За яваа хөтөө те. За 1 2-ын 3 За. За тэмдэглээрэй. За дөрөв дэх оролцогч. 3 2 1 Я. И, хоба. Оо зэвч. За тэмдэглээрэй. 129.3 м хүргэжээ. За ингээ өнөөдрийн тэмцээний ялагч яргана тэм болон тодорхой. За дөнгөж сая манай дүүдүү боловсролын сангаас цахан байгуулсан дүүдүү пуужингийн тэмцээн явагдлаа. 6 гэр бүлийн 6 хүүхэд оролцсон. За 6 хүүхдүүд маань хоорондоо өөрсдөө за хүүхдүүд маань нийтдээ 3 үеийн турш хамгийн хол нисгсэн буюу одоо нийлбэр дүнгээр хамгийн хол хөөргсөн пуужингаа тодруулаад өнөөдрийн тэмцээний ялагчийг тодруулсан байгаа. Энэхүү пуужингийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар илүү бүтээлч сэтгэхүй хөгжиж дараа дараачийнхаа ирээдүйд ингээд юмыг бүтээлчээр харах тэрхүү алхам нэгэд нэгддэг байгаа. Тэгээд хүүхдүүд маань энэхүү хөтөлбөрийг бүгдээрээ сонгоорой. За одоо яг энэ чинь ингээ ямар үйл явц явдал одоо болж ийн вэ гэхээр одоо хүүхдүүд хүүхдүүд эцэгтэйгээ эсвэл өөрсдөө ингээд бие даагаад ингээд торт хийн а торт хийхдээ илүү эрүүл тэр эрүүл гэхүү те эрүүл маягаар одоо хийн заяа одоо одоо яг энэ удаагийн тортонд болохоор хүүхдүүд болохоор энэ юу чихэрлэг төмс ингээд хэсжээ чанаад нухаад тэгээ ингээд кремтэй холиод ингээд чихэрлэг төмсөөр торт хийгээд тийм юм тоорт хийсэн. Тэгээ тэрийгээ бол одоо ингээд яг нөгөө цэцэг яг хэрхэн ураадаг вэ гэдэг дээр одоо ингээд ингээд яг ингээд одоо зааж өгөөд бас дээрэс нь хажуугаар нь ингээд яах. And if the challenge gonna start? So, danke. There's a plant in heating. I'll let it stand up. Би юм илья. Одоо ингээ нэг горьх амралтын үрээл ингээ нэг тийм амар гоё ингээ нэг гоё юм нэг надад амар таалагдсан. Тэр нь болохоор зүгээр тэр нэг хоолны газрынх нь хоол нууд нь амар гоё заяо зүгээр ингээд амар гоё А би яагаад амар гоё юм хэлж ижилж ийнэ хэлж байгаа вэ гэхээр тэр гулиаш бүр ёо бүр амар гоё зэ тэр гулиаш нь бүр амар гоё. Тэснийхэн дараа одоо тэгээ та нар одоо тэгээ шүүд тэр энэ цувингийн хар. Тэ амар гоё. Монголын ингээд их тийм бүтээл сэтгэлгүйг амар ингээд хөгжүүлэн заяо. Тэ. Өөртөө ингээд машина зүсээ тэ зорж мороод янз бүрийн бодж модаад хийгээ тэрийг урдуулаа шагнал хийзэн болно тэ. Нэг иймэрхүү ингээд юутай заяо. Гэтэ яг хоо бидрээ ингээд дүүдүү машин уралж байгаа бороо орсон тэгээд угаасаа би 8-д орсон л тоо тэгээд хамгийн бага тоо угаасаа би машина төрүүлж угаасаа бодоогүй тэгээд дүүдүү машина ингээд хийснийхаа дараа уралдуулнаа За, аян нэвтэй машин орж ирлээ шүү хоёроо. Ханга юу 116 морь асуудал гарсан. Үгүй. Манай машин ч бас амар хөдөлтэй. Аяг цаашаа юу? За, аяга яач байрлах. Хөөе. Бас галттай. Яа, галттай амар хангаа юм машин. Энэ эний машин юм байна. Энэ дээрээ юутай юм бэ? Аа наач сүлдтэй хайц юм аа. Дараа нь авцсан. Хана нээж юм шиг. За, манай шүүгч нар хийх юмнаас ээ. Яа, за тэл юм аа таа. Юу юу гоо. Бороо орсны. Хурдан. Хөө хурдан уучихээ. Зээ, зя манай тэлцээ маань эхлэх гээд одоо эхний одоо раундад уралдах машинууд маань энд ирсэн байна хангаагийн хурдан гал. Яа. Тэмүүлийн машин байна. Энэ юу вэ? Mercedes Benz. Mercedes Benz гэж байна. Энэ бас нэг машин байна. Тэгээ эхний уралдаанаа эхлүүлцгээе. Даатар мэдсэн юм хэдэн машин? Байтагаараа. Дөрвөн машин. Аа, лас мэдсэн юм. Оо, fuck. Ари ари. Ари маа. Э, ата бүр гоё боллоо. Зоосаад. Нямбаа. Тэр нь дуусаад дээрээс юм юм аавна. Ингээд нэг юм аваад айгуу гоё. Хинхүү болох. Тэнд байна. Аа энэ тийм Очирхөө. Очирхөө. За зү. Тоди. Хоро. Хоёр. Нэг. Явсаа. Яа дөрөв машин маань дөрөвдөө энэ тэд зүх явж байна. За нэг нь замаасаа гарсан. Яамада бүгдний цагт гэсэн өдрөхийн гал командын шиг ургуур барай. Амаа бишээний нэгдэлтэй өгөөд байна. За, амжилттай явсан гэдэг нь ингэж манай төргийн бариг хэлсэн хандаа машин өгөө. За хандаа машин машин аваад. Яа, ямар тактиктэй машин байна. Цэнгам атгүй байж шээ. За ингээд энэ удаагийн тэмцээнд амжилттай олж тэргүй баригдсан хангаалаа манай горих эко тусгын цана креатив бамбугийн хүмүүс за энэ өрөөндөө хумбартай жүжигэд тавих болон бүгдээрээ хүүхдүүдэд бомботой жүжигт нь өдөртэй хамруулаарай. За юу зэгчүүдээ. За одоо ингээд бид ингээд юунд одоо тий хүүхдийн бомбортай гэж жүжиг бомбортай гэж жүжиг дээр одоо байна тий. Замшил Blackpink гэнэ. Бид нар одоо ингээ ингээ харж байгаа ажил нь тий одоо галын наадам гээ ирдэн штэ галын наадам гээ. Гэхдээ одоо би энэ галын наадам дээр нэг амар өлегтэй дүрс аваагүй тэгээд Тэг. За гадмаа насгад бэлэн болжээ. Бүгд тийш босоо үргэлж. Аа зүгтээ. За нүдэрэ зарим хүн тийш хүрээд тэр. Тийш хүрээд тэр. Хөөрөө хата төрий. Хатас хат агаар минь. За тэр нэг хүрээд тэр. Аа тийм. Хагасгаас хэн хараад өгч ингэ. Ауда хэрэг тийш. Раи. Аа, энэ чинь шууд татрасаас тийш. За одоо энэ мэдээлэл нь болохоор яг ингээ яг юуны мэдээлэлхээр одоо горь одоо ингээ амралтын ингээ юуны одоо амралтын газрын тэгээ резортын ингээд юу ингээд надаа надад биштэй ингээд хүмүүсийн таалагддаг юм нь алкогол байхгүй ерөөсөө ингээд арх байхгүй алкогол байдгүй аа бас дээрэс нь гэр бүлийн гэр бүлийн амралт тэгээд ингээд гэр бүлтэйгээ хамт амьдрах бас дээрэс нь эко тийм байдаг тэгээд